Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Boboto Kepo di sini dan hari ini kita bakalan ngangkat tema tentang foto bareng Andri Tani, Esien pamerkan salam khas Jackmania. Penasaran dengan berita tersebut? Mari kita bahas bareng-bareng. Bintang Persi Bandung, Michael Essien jadi pusat perhatian dalam acara peluncuran Gojek Travel Lokal Liga 1 di Hotel Fireman, Jakarta, Senin 11 April 2017. Bahkan ia berfoto dengan bintang Persija Jakarta Andri Tani dengan memamerkan salam jari telunjuk ala Jackmania. Dalam acara tersebut, Michael Essien berkesempatan berfoto dengan Andri Tani yang merupakan pemain bintang di Persija Jakarta. Menariknya, Essien memamerkan salam jari telunjuk yang merupakan salam khas dari pendukung Macan Kemayoran Jackmania. Andri Tani pun mengunggah foto tersebut dalam akun sosial media pribadinya. Selain Michael Essien memamerkan salam sejete, salam jempol telunjuk, Andri Tani juga memamerkan salam Viking khas Bobotoh atau pendukung Persi Bandung. Hal tersebut ternyata sebagai upaya kecil dari para pemain untuk mendamaikan pendukung kedua klub yang memang berseteru sejak lama. Rivalitas hanya 90 menit. Setelah itu kita saudara warna bendera dan lagu kita masih sama ujar Andri di akun Instagramnya. Michael Essien dipastikan bakal menjadi pemain yang dinanti-nanti penampilannya di Persi Bandung. Bersama Carlton Cole, ex pemain Chelsea tersebut menjadi pemain yang dikontrak mahal membandung Bandung musim ini. Nah itu dia bobotoh semuanya berita tentang Michael Essien yang memamerkan salam jari khas Jackmania dan Andri Tani memamerkan salam jari khas Viking atau pendukung Persi Bandung. Dan kedua pemain ini mungkin berharap yang terbaik untuk kedua supporter yang sudah lama berseteru ini dan kita berharap yang terbaik untuk persepak bolaan Indonesia. Dan Bapak semuanya juga bisa isi kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini Agar mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang Persi Bandung Dan saya Boboto Kepo harus undur pamit dari hadapan kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo Persi Bandung, Persib juara Bersatulah supporter Indonesia